Muito prazer, eu sou o Mingau e hoje a Harley não está aqui. Para começar, a Harley não veio, tô nem quero não veio porque ah, não faz falta. Ah, não por favor da Harley. volta por favor. Mentira, não tô nem pra ela. É, tô aqui ao lado da minha nova colega, Renata. Sei lá se a Harley vai voltar, mas a Renata tá aqui, eu chamei ela e eu não consigo apresentar sozinho, mas ela também vai fazer nada. Então, fala oi pra eles, Renata. Oi, oi gente. Fala, oi, eu sou Renata, muito prazer, igual o Nini. Oi, oi, gente, eu sou Renata, muito prazer. Ei, então, eu vou, acabei de ver o filme do Venom, por isso que tô falando com a voz grossa. We are ah, Venom. Ai. <coughs> Eu vi Venom, eu não vi o 2 não, viu? Porque eu não tenho dinheiro pra ir no cinema. É só, é só baixar pirata, né? Mas como é que faz isso? Isso é errado, baixar filme pirata. E hoje a gente vai fazer um react do vídeo da, da Jessie Nelson, clipe para boys, com a Nicki Minaj, não é? Sim. Ela era do Little Mix e gravou o primeiro clipe dela. Então tô nem aí, vamos, roda a abertura logo, vamos começar a reagir esse clipe, não é, Halle? Halle não, Renan. Gente, eu não sou a Harley. Vamos começar a reagir, tá bom? Pronto. Agora sim a gente vai começar a comentar o vídeo. O YouTube aqui já tá aberto, vou dar play, não é Renata? Sim. Ah, que preguiça antes de, da play, se der qualquer barulho no fundo é por causa que alguém tá atormentando. Isso mesmo, tem uma mulher passando aí batendo pé e tem gente abrindo porta e mexendo no celular alto. Então se der qualquer barulho aí, a culpa não é minha, não me responsabilizo. Muito menos por algum barulho impróprio. Tipo um peido. Peido bem molhado, que é tipo um doce. Posso botar o vídeo? Sim. Desculpa pelo pum doce, gente. Pum doce é que é pum de diarreia, que é pum que sai quentando. Pum que sai quentando assim, deixa sua bunda igual chafariz. Começar, clique aí no clipe. Acho que vai ter propaganda, hein? Aumenta o volume. Tem propaganda aqui. Tem propaganda de outro clipe. Começou. Vi, hashtag 28 impopulares. vídeos populares no Brasil uhum. tem um velho ali olhando, tá torvejando, andando no ônibus. Esse ônibus aí tá chegando. O ônibus tá escrito boys, grandes boistas. Tá dando um barulho, tem uns homens com o um dedo no ouvido, tá com cera, cachorro de madame, minha careca. A ah, desce, de, a ah, Jess desceu. Desce, Jess. Rodolfo, fica em cima de telhado, na né, hora que cai, dá pra reclamar. Homem com dente de ouro que não escova os dentes. Homem fumando, não sabe o mal que faz. Fala alguma coisa, Renato. Andando de bicicleta, cabelo, cabelo feio. Bad boys. Eu queria te bad, bad boys. A ah, tá, tá jogando aquele negócio, taco de golfe em cima do telhado. Ataque tá o roupa é sendo a escola mundial de carrossel. Tá o uniforme de carrossel. Só falta a Maísa com a Tiaguinha de arco-íris. Tem uma batendo na porta. Toque, toque. Quem é? É Jesse. Vamos enterrando o nome dela, atuando mal. Jess tá fazendo beicinho. Se achando. Toda se achando, né? Tá chupando pirulito. Mingau. Acho que ela falou alguma coisa de Little Mix ali, não vi? Vocês acham que o clipe é bom? Eu não sei se eu tô gostando. Quero saber da, da Nick Minaj aparecendo. Tá em cima do carro. Cara, isso é uma besteirinha. Tá falando besteira, tá falando mal do clipe. Vamos comentar sobre a Ó, ela tá de biquíni. Biquíni da Grã-Bretanha. Só tô comentando bosta. Só tô nem vocês estão achando que tô comentando mal. Se não gostou tá desse mesmo. vídeo, se não gostou desse vídeo, não assiste, gente. O velho na piscina. Cheio de velho nesse clipe. Tá dançando? Tá dançando na rua? Sei que não tá assistindo aquele clipe. Singing in the shower. You know I like a bad boy. Não, que legal esse clipe. Não, tô achando maravilhoso. Mentira. Jesse tá no telhado de novo e na garagem tá Nick Minaj lugar PC cheio de colchão. Todo branco. Tá Essa é manicom. Os cabelos da Nick Minaj é quebra a costela dela. Né? Nossa, o cabelo dela tá indo até no joelho. Jesse dá um sopro. Fala alguma coisa aí. Jesse. Jesse. Jesse. Tem nada pra comentar. Ah, ah, tá dançando aquela parte do vídeo que tinha vazado. Tem um telão de LED escrito boys, grandes coisas. Grandes Jess tá dançando de camisão. Realmente, a Jess, a Jess é que dançava mais no Little Mix mesmo, né? Acabou o clipe, ela pôs a língua no dente, agora é por trás das câmeras. Subindo os créditos. Para de comentar agora. Agora vamos falar sobre o que a gente achou desse clipe da música. Ação. Ati, ai, nota gripado. Ai, voltando, ação. É, e aí, Renata, o que, que você achou da música Boys? Eu achei a música mais ou menos. Acho que a Nick Minaj, o cabelo dela é muito grande, porque eu acho que ela não devia deixar o cabelo muito grande. cabelo, na hora que ela tem um problema de coluna, ela vai ver. Depois que tiver um problema aí, não vai reclamar não, tá, querida? Desculpa, minha colega não falou nada com nada. Resultado final. O clipe não é lá grandes coisas, é super repetitivo. A Nicki Minaj realmente tá com cabelo muito grande, mas se ela quer usar, o problema é dela, ela que usa mesmo. É, boa sorte para a Jess fora do Little Mix, mas espero que o Little Mix lance outra música rápida. Se você gostou do vídeo, gostou. Se não gostou, come mais pouco, problema é seu. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Dá tchau pra eles, re. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Você vê a falsidade da pessoa. Será que as Zilomix ainda briga? Será que é a sua amiga ainda? Jess, eu vi um negócio assim falando que a Jess não conversa mais com elas não, viu? Será que as Zilomix vão acabar? Ah, desculpa, o vídeo já tá acabado. Tchau, gente!